بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا ربنا بيقول في القرآن في سورة المزمل ورتل القرآن ترتيلا وبعدين علماء القرآن بيقولوا إيه ومن لم يتعلم تجويد القرآن فهو آثم عليه ذنب أعتقد يا جماعة إن الناس دلوقتي بتتعلم إنجليزي وفرنساوي وكمبيوتر وجاي عند القرآن وما تعلمهوش فده معناه إيه طب يعني لو الناس دي لو ماتت هيقابلوا ربنا إزاي يعني لو واحد عنده 40 سنة و30 سنة و20 سنة ولسه ما اتعلمش هيقول لربنا إيه لو هو اتعلم كل حاجه في الدنيا وجينا عند القاهره ما اتعلمناهوش دي مشكله فانا يا جماعه في الفيديو دوت انا هشرح فيه يعني تجويد القران وطبعا بنسبه يعني لو تعل... لو طبقته ان شاء الله بنسبه 70% تبقى اتعلمت تجويد القران فانا عاوزك تحمل الفيديو ده عندك وتنزله بحيث انت تتابع معاه وتطبقه وان شاء الله في خلال اسبوعين باذن الله تكون اتعلمت التجويد فانا هبدا دلوقتي الحكم الاولاني وربنا يعيننا انا دلوقتي يا جماعه هبدا في اول في شرح اول حكم آه بصوا يا جماعه اي ميم واي نون في القران كله اي نون واي ميم في القران كله يجي عليهم شده نقف عليهم حركتين يعني ايه نقف عليهم حركتين يعني يوم يكون الناس كال يوم يكون الناس مش يوم يكون الناس لا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث مثلا فأما ما فأما مش فأما لا فأما ليه لأن الميم جه عليها إيه شدة من فوق مثلا ثم كلا سوف تعلمون الميم جه عليها إيه شد يبقى نقف عليه حركتين ثم كلا هنا لترون الجحيم ثم لترون عينها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يبقى أي ميم وأي نون في القرآن كله يكون عليهم شدة نقف عليهم إيه حركتين خلاص زي ما انتوا شفتوا كده يا جماعه في الحكم الاولاني ان زي ما اتفقنا ان اي ميم واي نون يكون عليهم علامه الشده هنقف عليه حركتين يعني هوريكم بقي عشان انتوا كمان تشوفوا يعني مثلا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فأما من فأما مثل قل أعوذ برب الناس ملك الناس مثلا عما يتساءلون الحكم الثاني يا جماعة هو حكم المد بصوا يا جماعة أي مد هيقابلنا في القرآن أي مد ودي علامة المد أهي اي ماده هيقابلنا في القرآن كله هنمده اربع حركات يعني ايه اربع حركات يعني قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا عابدون ما أعبد يبقى أي مد هيجي في القرآن كله يكون نمده أربع حركات وفي بس في حكم تاني في المد كده عايز أقوله لكم يا جماعة هو سهل أوي برضه بصوا يا جماعة فإذا جاءت يبقى الجيم أدي أهو المد أهو هنمده أربع حركات فإذا جاءت الطاء بصوا بقى يا جماعة هو ده الحكم اللي عايز أقوله لكم أي مد يقابلنا الحرف اللي بعديه يكون عليه شدة هنمده ستة مش أربعة أي مد هيقابلنا الحرف اللي بعديه يكون عليه شدة هنمده ست حركات يبقى فإذا جاءت الطامة الكبرى آه، زي ما وضحت لكم يا جماعة في الحكم الثاني إن أي مد هيقابلنا هنمده أربع حركات ما عدا المد اللي هيكون بعديه الحرف يكون عليه شدة ستة وهوريكم بقي عشان تعرفوا ازاي يعني مثلا قل يا اهو يا جماعه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا خلاص فاذا جاءت الصاخه كده يا جماعه يعني ايه وريتكم ازاي المد الحكم الثالث تعرف في سورة العاديات بصوا يا جماعة أي قاف وأي طه وأي به وأي جيم وأي دال والعلماء اختصروها في كلمة اللي هي قطب جد قطب جد أي قاف وأي طه وأي به وأي جيم وأي دال يكون عليهم علامة السكون السكون اللي هي عند الدال الصغيرة دي يا جماعة أهي الدال عليها سكون القاف عليها سكون الطه عليها سكون الحروف دي بقى اللي هي قطب جد قف وطه به وجيم دال يجوا عليهم علامة السكون أو يأتوا في نهاية الآيات أو الحروف دي تيجي في نهاية الآيات أهو نعمل إيه؟ نقلقلها يعني إيه نقلقلها بالطريقة ديت والعاديات ضبحا مش ضبحة لا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا الدال عليه يسكنه فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا مش فوسطنا لا فوسطن به جمعا مثلا جنات عدن تجري من خلاص يا جماعة يبقى ايه اهي عند السكون جت وتيجي في نهاية الآيات عشان اوضح لكم برضو اسهل سورة الفلق اهي قل اعوذ برب الفلق القاف دي من حروف ايه قط بجد يبقى انقلقله قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد كده انا وضحت لكم ايه الحكم الثالث زي ما وضحت لكم يا جماعه في الحكم الثالث ان اي قاف واي ط واي ب واي ج واي د يكون عليهم علامه السكون او يجوا في نهايه الايات نقلقلها يعني نقلقلها إيه يعني فوسط فوسطنا به جمعا فوسطنا به جمعا مثلا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا مش صبحا فالمغيرات صبحا مثل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحكم الرابع يا جماعة في سورة الزلزلة بصوا يا جماعة أي تنوين هيجي في القرآن أو أي نون مش عليها تشكيل أي تنوين يا جماعة من أشكاله شرطتين تحت شرطتين فوق ضمتين فوق اي شكل من اشكال التنوين او اي نون مش عليه تشكيل زي دي اهي وهي اي نون مش عليه تشكيل او اي تنو او اي شكل من اشكال التنوين يجي بعدها حرف من حروف كلمة يرملون اللي هي اليه والره والميم واللام والواو والنون والعلماء برضو اختصرها في كلمة اللي هي كلمة يرملون نعمل ايه ما ننطقش التنوين وما ننطقش النون وننطق اللي هي حرف من حروف يرملون يعني ايه الكلام دوت يعني مثلا يومئذ يصدر يومئذ يصدر والمدة حركتين مش هنقول يا جماعة يومئذ يصدر لا هنشيل التنوين وهننطق الياء ونمدها حركتين يومئذ يصدر مثلا ومن يعمل هنون مش عليها حاجة والحرف اللي بعدها جه ايه يه يبقى ومن يعمل اوضح لكم شويه واسهل في موضوع في سوره المسد بصوا يا جماعه تبت يدا ابي لهب وتب ادي تنوين جه وبعد كده واو والواو دي من حروف ايه يرملون يبقى لهب وتب مش هنقول لهب وتب لا لهب وتب مثلا في جيدها حبل من مسد ادي تنوين جه وبعديها حرف ايه الميم حرف الميم ده من حرف ايه يرملون يبقى حبل من مسد وادي نون والنون عليه حاجة لا مش عليه حاجة جه بعديها الميم يبقى ايه حبل من مسد في سورة العلق النون دي يا جماعة عليه حاجة جه بعديها حرف ايه الره طب الره دي من حروف ايه يرملون وقلنا اي ايه اي تنوين يجي او اي نون مش عليها حاجة ويكون بعدها حرف من حروف يرملون ما ننطقش ايه التنوين ولا ننطق النون يبقى ار اهو النون مش عليها حاجة مكان الجاي جاي حرف ايه الره يبقى اهو استولى يبقى زي ما وضحت لكم يا جماعة في الحكم الرابع ان اي تنوين هيقابلنا واي نون مش عليها تشكيل يجي بعدها حروف من حروف كلمة يرملون اللي هي اليه والره والميم واللام والواو والنون نعملها كالآتي زي ما أنا هوريكم بقى كده يعني مثلا يومئذ يصدر مش يومئذ يصدر مش هننطق التنوين وهننطق اليه ومن ده حركتين يومئذ يصدر مثلا فمن يعمل مش فمن يعمل فمن يعمل مثلا تبت يدا أبي لهب وتب مش لهب وتب لا لهب وتب مثلا حبل لام وعليها تنويم كده ميم حبل من مسد تاني حبل من مسد مثلا الآية الأخيرة اللي هي أن رآه استغنى مش أن رآه لا أن رآه استغنى مش هننطق النون لأن النون مش عليها حاجة يبقى أن رآه استغنى بس كده الحكم الخامس يا جماعة اللي هنبدأ فيه دلوقتي بصوا يا جماعة أي تنوين يجي أي شكل من أشكال التنوين يجي بعدها الحروف ديت عين أو غين أو ح أو خ أو همزة أو هاء ننطق التنوين أي تنوين يا جماعة هيقابلنا يجي بعدها الحروف ديت اللي هي عين او غين او ح او خ او همزة او الهاء والعلماء سموها حروف الاظهار ننطق التنوين زي مثلا ومن شر غاسق اذا وقب هو نطقت التنوين ومن شر غاسق اذا وقب سورة مثل التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ادي تنوين يا جماعة وجيب جي بعد حرف ايه العين والعين دي بحرف ايه الاظهار اللي هي العين او الغين او الحاء او الخاء او الهمزة والهاء قلنا اهو تنوين ما كده عين يبقى يومئذ عن النعيم في سورة العلق 16 ناصية كاذبة خاطئة ادي تنوين جه وبعد كده حرف الايه الخاء يبقى كاذبة خاطئة في سورة التين هي آه، ست بصوا يا جماعة تنوين جه وبعد كده حرف الغين وقلنا حروف الغين دي من حروف ايه الإظهار يبقى فلهم أجر غير ممنون يبقى يا جماعة أي تنوين هيقابلنا يجي بعدها حرف من الحروف دي اللي هي عين أو غين أو حاء أو خاء أو همزة أو هاء ننطق التنوين والحروف دي يسموها حروف الإظهار زي ما وضحت لكم كده يا جماعة في الحكم الخامس قلنا إن أي بقى أي تنوين هيقابلنا من أشكاله أي أشكال من أشكال التنوين يجي بعدها عين أو غين أو حاء أو خاء أو همزة أو هاء نبين التنوين ننطقه زي مثلا غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب مثلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يومئذ عن النعيم مثلا ناصية كاذبة خاطئة تنويمة كده خ وخ من حرف ايه الإظهار مثلا فلهم أجر غير ممنون تنويم بعد كده غين أجر غير ممنون الحكم السادس يا جماعة بصوا بقى اي بقى يا جماعة تنوين يقابلنا اي تنوين او اي نون مش عليها حاجة اي تنوين او اي نون مش عليها حاجة ويجي بعدها اي حرف اي حرف من الحروف اللغة العربية ما عدا حروف يرملون او حروف الازهار اي يا جماعة تنوين يقابلنا او اي نون مش عليها حاجة يجي بعدها اي حرف غير حروف الازهار او غير حرف من حروف يرملون نعمل فيها ايه هقول لكم نعمل فيها ايه بصوا ادي تنوين اهو جه إيه؟ والحرف اللي بعدها جه ايه ذال الذال دي من حروف يرملون لا طب من حروف الاظهار اللي هي عين او غين او حاء او فاء او همزه او هاء لا يبقى نعمل فيها ايه سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب والمدة حركتين سيصلى نارا ذات لهب في سورة المثل الفلق اهو يا جماعة النون دي عليه حاجة مش عليه حاجة طب جه بعدها حرف ايه حرف الشين الشين ديت من حروف يرملون لا طب من حروف الإظهار لا يبقى من شري من شري من شري سورة مثل القارعة النون دي يا جماعة عليه حاجة لا مش عليه حاجة طب جه بعد حرف ايه حرف الث طب الث دي من حروف يرملون لا طب من حروف الإظهار لا يبقى ايه فأما من ثقلت فأما من ثقلت ومدها حركتين فأما من ثقلت وفي سورة الضحى مثلا يا جماعة هنا اهو في سورة الضحى التنوين دوت جه بعديه حرف ايه الف الف دي من حروف يرملون لا طب من حروف الاظهار لا يبقى الم يجدك يتيما فاوى يتيما فاوى زي ما وضحت لكم كده يا جماعه في الحكم السادس قلنا ان اي تنوين هيقابلنا من اشكاله او اي نون مش عليها تشكيل يجي بعدها حروف اي حرف من حروف اللغه العربيه كلها ما عدا حروف يرملون او الاظهار اللي قلنا عليها نعمل ايه ما ننطقش التنوين وهنعملها زي ما انا هوريكم كده مثلا سيصلى نارا نارا ذات لهب مثلا من شر من شر غاسق إذا وقب مش هننطق النون أهو من شر مثلا فأما من ثقلت فأما من ثقلت موازينه السابع بقى اللي عايز اشرحه ايه هو اي بقى يا جماعة نون اي نون تيجي في وسط الكلمة ما تتنطقش اهو النون دي في وسط الكلمة اهي اهي مش عليها اي تشكيل لا تنطق وتتمد حركتين يعني زي مثال ولا انتم ولا انتم سورة العصر إن الإنسان إن الإنسان أي نون يا جماعة تيجي في وسط الكلمة وما يكونش عليها تشكيل ما تتنطقش ونمدها حركتين إن الإنسان زي ما وضحت لكم كده يا جماعة في الحكم السابع قلنا إن أي نون تيجي في وسط الكلمة وما يكونش عليها تشكيل ما تتنطقش زي مثلا فأما الإنسان فأما الإنسان مش الإنسانة لا الإنسانة مثلا آه، مثلا ولا أنتم ولا أنتم مش ولا أنتم نون مش عليه حاجة ولا أنتم الحكم الثامن أي نون يكون عليها الميم ديت أو أي نون يكون عليها الميم اللي فوق ديت ما تتنطقش النون وننطقها ميم كلا بذن كلا لو اعتقد الحكم ده سهل قوي زي ما وضحت كده يا جماعه في الحكم الثامن قلنا ان اي نون يكون عليها علامه الميم الصغيره دي هتتقلب ميم زي مثلا كلا لينبذن ونرفع عليه حركتين كلا لينبذن في الحطمة الحكم التاسع بقى اللي عايز اقوله يا جماعة بصوا اي ميم تيجي الميم اللي شايفينها صغيرة ديت يكون الحرف اللي بعدها ب مش هننطق الميم وهننطق الب ونديها حركتين وجيء يومئذ بجهنم جهنم أو ما نطقتش الميم وهنطق به ونمدها حركتين وجيء يومئذ بجهنم سورة الفيل بص يا جماعة أي ميم ما يكونش عليه تشكيل فضيها من فوق ويجي بعدها حرف ب خلاص برضو تتنطق به يبقى ترميهم بحجارة وهنمدها حركتين ترميهم بحجارة يبقى يا جماعة زي ما اتفقنا أي ميم هتقابلنا صغيرة من اللي أنا وريتها لكم ويكون بعدها حرف من, من إيه حرف ب هننطقها ب وأي ميم ما يكونش عليها تشكيل والحرف اللي بعدها يكون ب هنعمل إيه؟ نمدها حركتين وننطقها إيه ب ترميهم بحجارة زي ما وضحت كده يا جماعه في الحكم التاسع ان اي ميم ما يكونش عليها تشكيل ويجي بعدها حرف الباء ما ننطقش الميم وهننطق الباء مثلا زي مثلا ايه وجيء يومئذ بجهنم اهي ميم جت صغيره اهيت وجت بعدها ايه حرف الباء وجيء يومئذ بجهنم مثلا ترميهم بحجارة ترميهم ميم مش عليه حاجة كده به ترميهم بحجارة من سجيل كده يا جماعة أنا يعني عملت فيديو بيتكلم فيه بنسبة حوالي 70% من تجويد القرآن وأنا يا جماعة يعني عشان ما بقاش في حد ليه حجة كل واحد يقول لك احنا ما بنعرفش تجويد القرآن وهم بيصعبوها علينا واحنا مش عارفين نعمل ايه مش بيشرحوا يشرحوا والموضوع صعب اعتقد يا جماعه انا سهلته على قد ما اقدر وما لعبكتش الدنيا زي ما بيقولوا وسهلتها على قد ما اقدر فانت المطلوب منكم حاجتين الحاجه الاولانيه يا جماعه انك تحمل الفيديو دوت وتنزله عندك وكل 3 4 ايام تطبق حكم يعني يعني مثلا الحكم الاولاني كان اي ميم واي نون عليهم يعني شده نقف عليهم حركتين انت مثلا ليك ورد من القران مثلا خمس صفح في اليوم انت عليك انك انت الحكم الاولاني دوت تقعد تقرا ورد دوت ما تركزش في اي حاجه من الاحكام غير في الحكم الاولاني اللي هو الميم والنون اي ميم ونون تشوفها وانت بتقرا تركز اه دي عليها شده يبقى هي دي اللي انا هقف عليها حركتين ومالكش دعوه بالاحكام الثانيه بعد لما تتمكن من الحكم دوت خش على الحكم اللي بعده مثلا قد بجد بعد لما تتمكن من الحكم الحكم الثاني دوت خش على الحكم الثالث وهكذا يبقى في خلال اسبوع او اسبوعين هتكون اتمكنت من ايه من كل الاحكام انا يا جماعه يعني طبعا ده مش كل احكام التجويد بنسبه زي ما قلت لكم يا جماعه 70% فمش عايز حد يبعت لي يقعد يقول لي انت يعني قصرت ومش قصرت لا انا عملت اللي اقدر عليه اسال الله ان يتقبل مني الحاجه الثانيه يا جماعه يا ريت يا جماعه نشير الفيديو دوت ونبعته لكل الناس لان دي مشكله لو طلعنا وقابلنا ربنا ومتنا هنقابل ربنا هنقول له ايه احنا ما تعلمناش كلامك يا رب طب جينا الدنيا ليه فيا ريت يا جماعه اللي يشوف الفيديو دوت يشيره ويبعته لكل اصحابه واديك بتتعلم تجويد القران وانت ايه وانت قاعد في بيتك ما نزلتش رحت اي حته فاصلا يتقبل مني وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله